2,000 years later. 何 Thank you. ¡Gracias! 放手吧，别想他。这世界有很多爱你的人。哎呦我的妈！哎呀！